Dios mío, no he grabado nada de este mes. Ya tengo que empezar a hacer el documento Live de... Diciembre. eu sou assim. Oh, sim. Oh, sim, assim. <laughs> fotógrafo y lo odio. De las que bailan. Pero yo no soy tu novio. No importa, no una Y uno desconocido a mi casa ayer y pues, no se quiere ir. ¿No No lo sé. ¿Cómo te llamas? No lo sé, me perdí. Hola personas bonitas, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal Cazadora de Libros. Yo soy Naomi y estoy muy contenta de poder estar en otro video más con todos ustedes. Y el día de hoy quiero platicarles sobre este libro que es Yo, Él y Raquel, escrito por Jesse Andrews. Y vamos a empezar.